all right, let's get serious for one minute. Uh, and then we go again. Party! Yo, okay. Um, my um, free Mark David Chapman passion has nothing to do with my amnesty passion. Alright, okay, and now in Dutch, my own language. I speak three languages. English, French, oh uh, no, four. English, French, uh, Dutch, Netherlands and Uh, Ford is de language of love. Oké. Ehm, in het Nederlands. Oké. <clears throat> Ehm, mijn Free David, mijn bevrijd Mark David Chapman per passie heeft totaal, totaal niks te maken, niks te doen met eh, mijn amnesty passie. Oké, dank u wel. Oké, ik wacht even, dan is het geen short voor YouTube. Oké, over de minuut. Dank u.